السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله أوقاتكم بكل سعادة ورضا وراحة بال وصحة معكم أخوكم طارق الجاسر واليوم جايب لكم منتج أول مرة أستعرضه بروجيكتر متنقل الجهاز هذا فاجأني بكافة مواصفاته ويحمس انك تاخذه معاك آه، نظرا لحجمه الصغير والبكج اللي عاملينه الشركه projector Switch. وشركة Switch هي إحدى شركات Axiom Telecom ومعروفة شركة Axiom طبعا من الشركات الكبرى في الشرق الأوسط عموما خلونا نتكلم عن هذا الجهاز آه، أو جهاز العرض المتنقل هذا ال package ل projector متنقل كل البروجيكتر بالملحقات حقته موجود في هذه الحقيبة فقط هذه اللي تاخذها معاك اذا بتطلع ايضا يجي معاها ستارة آه، الستارة هذه تقريبا من 40 إلى 50 إنش بنفتح ال package اللي موجود ونشوف في البداية وش اللي يجي مع هذا آه، جهاز العرض المتنقل أول شيء معانا remote ال control remote ال control من مميزاته أنه من الخلف في keyboard وهذه لها فائدة كبيرة لأن جهاز البروجيكتر هذا يشتغل على نظام ال Android. يعني لو فتحنا Google Play نقدر نكتب التطبيقات اللي نبغاها ونحملها لا تستعجلون راح أتكلم عن كل المواصفات طبعا في tripod صغير يجي أيضا معاها في ال package سماعتين البلوتوث والسماعتين هذه بالمغناطيس زي ما تشوفون طبعا فيها آه، إضاءة لو شغلنا أي واحدة منها على طول يطلعنا والسماعتين نقدر نحطهم آه، مثلا على اليمين واليسار بالإضافة أنه البروجيكتر نفسه فيه سماعات يعني راح نحصل على ثلاث سماعات مع السماعتين الخارجية آه، الشركة أيضا وفرت power bank طبعا هذا ال power bank فيه 20000 آه، ملي امبير والعشرين ألف ملي إمبير أن آه، إحنا ممكن نستخدمها في شحن الهاتف وأيضا في شحن نفس ال projector. ال projector بداخله بطارية وأنا بصراحة تفاجأت يعني من عمر البطارية بداخل هذا البروجيكتر هذا هو البروجيكتر المنفذ ال USB هذا هو المنفذ اللي انا شبكت عليه ال keyboard اللي شفتوها او ال remote control هذا منفذ ال اي وفيه منفذ سماعات اذن وفي ايضا آه، منفذ ال DC او منفذ الكهرباء وهذا هو منفذ الكهرباء زي ما تشوفون والشاحن حقه ال USB الازرار اللي موجوده فيه ايش هي؟ طبعا حاطين منفذ لذاكره صغيره وحاطين لنا الازرار اعلى يمين يسار واوكي وتشغيل البروجيكتر. وهنا عدسه البروجيكتر. لاحظوا الحركه هذه الجهاز ممكن آه، يعني يلف معنا 90 درجه. إذا نبغى نعرض على الجدار مثلا او نبغى نعرض على السقف ابى اشغل الجهاز شوفوا اشتغلت اللمبه ونسمع صوت المروحه وخلوني الحين اتكلم عن المواصفات واللي يميز هذا البروجيكتر عن بعض البروجيكترات الاخريات اول شغله خفيف الوزن وسهل انك تحطه في حقيبه آه، تحطه في الدرج معاك بالإضافة طالما أنه متنقل وصغير الحجم ونقدر نشغله في يعني عدة سيناريوهات آه، مثلا في الصالة في المجلس في غرفة اجتماعات آه، طلعتم استراحة كشتة آه، كشتة في البر مثلا أنت تقدر تشغل معاك هذا البروجيكتر معناته في بطارية داخلية البطارية الداخلية ممكن تعطينا تشغيل متواصل إلى ثلاث ساعات آه، جربت انا اتفرج عليه فيلم تقريبا الفيلم آه، كانت مدته ساعه ونصف آه، ما طفت ما تغير شيء بالنسبه لي ابدا بالعكس حتى كان باقي في البطاريه بالاضافه انه يعني اذا انت قلق كنت تتفرج على مباراه وقلق انه البطاريه تخلص ممكن احنا نشبك سلك الطاقه ونشبكه في الكهرب او عن طريق الشاحن المتنقل يعني الجهاز آه، يقبل سواء عن طريق الكهرب مصدر الطاقة أو عن طريق الشاحن المتنقل الأشياء أيضا المهمة واللي تميز هذا البروجيكتر عمر اللمبة 30 ألف ساعة يعني خلونا آه، آه، نشتغل رياضيات الحين 30 ألف ساعة لو قسمناها على 24 ساعة كم يطلع لنا يوم تقريبا 1250 يوم آه، لو قسمناها على ايام السنه 365 يطلع لنا ثلاث سنوات 3.4 يعني ثلاث سنوات ونص يعني نخلي البروجيكتر كذا زي التلفزيون ونشغله طيب وش هي حجم الشاشه اللي بيعطينا فيها آه، يعني الوضوح الكامل اللي نبغاه من 20 بوصه الى 150 بوصه وزي ما تشوفون انا جربته على جدار كامل أعطاني الوضوح طبعا لازم يكون خلفية آه، بيضاء حتى انها تستقبل الاضاءه والانعكاس فيه نظام الاندرويد معناته موجود في ال Google Play متجر التطبيقات نقدر نحمل الالعاب نقدر نحمل تطبيقات الفيديو مثل آه، تطبيقات ال live streaming آه، تطبيقات الافلام وزي ما تشوفون في واجهته موجود تطبيق ال Netflix موجود تطبيق اليوتيوب وايضا عن طريق اليوتيوب نقدر احنا نتفرج على قنوات بث مباشر نجي لموضوع الاتصال بالانترنت آه، يتصل عن طريق الواي فاي ويدعم 2.4 جيجا هرتز كنت اتفرج على افلام live streaming كان ماشي معاي سموث ما في تقطيع ابدا أه لما تدخلون على اليوتيوب او تحملون بعض تطبيقات مشاهدات القنوات تبي تتفرج على أه برنامج مباراة أه, آه، تبغى تتفرج على آه، مثلا آه، فعالية معينة بث مباشر تقدر تشبكه من جوالك من راوتر اهم شيء يكون عندك wireless وتقدر تتصل خصوصا انه آه، موجود بداخله تطبيقات عديده يعني عندنا آه، متصفح الكروم عندنا ال Google Play وعن طريق ال keyboard اللي موجوده في ال remote control احنا نقدر آه، ندخل المعلومات اللي احنا نحتاجها يعني نكتب مثلا في مربع البحث وعندنا ايضا منفذ ال HDMI والمنفذ هذا مفيد جدا بتطلع لاجتماع ومعاك لابتوب تاخذ البروجيكتر هذا واللابتوب وكيبل ال HDMI وتربطه فيه طيب اذا اللابتوب عندك ايضا بنظام ال Windows او ال Mac او معاك جوال بنظام آه ال Android او هاتف ايفون او حتى ايباد آه نظام الاي او اس في خاصية يقبل مشاركة الشاشة هذا شيء جميل جدا آه خصوصا آه إذا ما تبغى تشيل كيابل كثيرة معاك أنت فقط تاخذ هذا البروجيكتر وبجوالك لو كان عندك ال presentation او العرض التوضيحي وتقدر تعكس شاشة جوالك على البروجيكتر آه، بمجرد انك تتصل على ال mirroring او عكس الشاشة آه، زي ما تشوفون انا قدرت اعكس شاشه الايفون عندي شغلت اليوتيوب شغلت شاشه الهاتف آه، نقدر نخليها بالعرض بالطول يعني متوافق معانا سواء على نظام الايفون على الاندرويد وزي ما قلت لكم ايضا نظام ال Windows ونظام ال Mac. بتستخدم آه، كيبل ال HDMI مثلا طالع انت اللي كشته وتبغون تشغلون ال Xbox او ال PlayStation نقدر احنا عن طريق وصلة ال HDMI ونستعرضه نحطه على الجدار المناسب لنا او الستاره الخاصه فيه ونبدا احنا في اللعب خصوصا اذا آه، طلعتوا مثلا استراحه ومعاكم ابنائكم او بناتكم يبغون يلعبون في ال PlayStation ال Xbox آه، اجهزه الالعاب او يبغون يربطونه مع اجهزه خاصه فيهم آه، تعطونهم فقط هذا البروجيكتر واللي راح يستمر معاهم ثلاث ساعات او ممكن تعطونهم مع الكيبل ويجلسون يستمر تستمتعون فيه هذا البروجيكتر سعره 1699 ريال فقط أه بحط لكم رابط الشراء في صندوق الوصف بالإضافة لكل المميزات والمواصفات والسيناريوهات اللي ممكن أنتم تستفيدون من هذا أه الجهاز اللي هو البروجيكتر بالإضافة أنه هذا السعر يشمل عرض كامل اللي هي الحقيبة موجود فيها الكيابل الترايبد او الحامل الصغير عندنا السماعتين speaker وعندنا جهاز البروجيكتر وعندنا شاحن متنقل بالاضافه الى ال remote control والستاره اللي وريتكم شكلها هذه آه، هي ال package الكامل من شركه Switch. الرابط موجود في الوصف ختاما أتمنى أنكم استمتعتوا من خلال هذا الفيديو واستفدتوا من تجربتي لبروجيكتر سويتش ألقاكم على خير وفي أمان الله